Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos 2, Men of Courage, Homens de Coragem. Okay, let's go through the plan again. Sure, I deactivate the underwater mines, we get the keys to the prison, We rescue the prisoners, open the hangar door, and out we go. Outside? That's the problem. We are outside. I'm not worried about the mines. My concern is, how do we get inside? Guys, you there? We were just thinking about you. Did you get the security papers? Yes, but you'll have to disguise yourself as an official and drive the others into the base with a vehicle. It seems to me that it is going to be as difficult getting in as it will be getting out. Okay, you guys, here's the good news. Do you have the whistle? Yes, we all have one. Good. You meet our new colleague. I'm sure the Green Beret will be over the moon. He's not with us, but we can call him using the radio later on. Edgey service. hmm? No episódio anterior de comandos, nós jogamos a primeira missão. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que a gente está no mesmo lugar de antes. Só que agora está de dia. O marine mergulha para desativar as minas, enquanto os demais seguem por aqui. Não esqueça de botar a roupa de mergulho do marine, assim você não precisa subir para respirar. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Vai estar tá aqui no card. Tell me. Muito bem. Yes. Uh -huh. Sapador e espião. Quarto arame. No problem. E? que cuidado que aqui tem minas. Order, sir. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. That's it. E como todas as missões de comandos, você tem inúmeras That's formas it. de superar a missão. Muito bem. No problem. Yes. O primeiro fora. Tell me. Agora o espião pega o uniforme dele para uhum. não ser reconhecido. <laughs> ok. What? Agora a gente vai precisar do whisky. Cada comando tem um apito. Tell me. Que é pra chamar o whisky. O whisky pode ser usado para distrair os inimigos. Aham. Uh -huh. E também para transportar itens. Ok. What? Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Aham. Uh -huh. Pronto. Agora amarra oficial. All Might. E pega o uniforme. Ok? Yes. Agora uh -huh. ele não será mais detectado, exceto por oficiais. E uma coisa importante, ele só é detectado com na visão verde clara. No problem. No problem. That's it. Volta aqui, onde você pensa que vai? No problem. <laughs> That's it. That's it. What? Lá vem outro. Uh -huh. That's it. Toma! No problem. Nesse jogo, os outros comandos também podem utilizar o uniforme. That's mas it. não funciona de perto. Yes. Em termos de jogo, é como se eles estivessem abaixados, entendeu? Eles são, só vistos de perto. E é uma boa ideia, já que abaixado ele vai bem mais devagar do que, do que em pé. Oui, monsieur. E agora o salvo-conduto que a gente pegou na missão passada, permitirá fazer isso aqui, ó. Yes. Vamos lá, Whisky. Ok. Vamos lá, vamos lá. Always ready. Pronto, já estamos dentro. E agora vamos utilizar ah. um rádio para chamar o boi na Verde. Opa, tá cheio aqui dentro. All Ah, moleque. You took your time. Tell me where to land. action, I want some of it. E agora, Marine? Vamos lá. It's done. E agora por aqui. I'm going. Subindo. Uhum. Joga o cigarro. On the case. Uh-huh. I'm going. Pronto. Esse jogo dá suporte para multiplayer. E eu queria testar online esse jogo. Se ficou interessado, é só acessar o nosso Discord. Link na descrição do vídeo. I'm fully qualified. E também fixado aqui no primeiro comentário. Ha! Chegando no estilo, Ready, hein? Sir. Let's go! Always ready. Oui. Não sei porque o portão abriu de novo. Acho que é porque eu tô com salvo-conduto, né? Pronto. Oui. Yes? Aham. Uh -huh. Além dos objetivos citados, nós vamos precisar também destruir os, as baterias antiaéreas, o tanque de combustível e o hangar de armamento. E é por isso que estamos vindo por aqui, para coletarmos explosivos. E também os bônus, para conseguir liberar a missão bônus. As missões bônus eu estarei deixando para o final da série. Se você tiver dúvida sobre os atalhos, você pode entrar no menu de ajuda. Ok. Agora com o traje de oficial, o, o espião pode inclusive dar ordens yes. aos soldados. me. Agora a gente vai precisar entrar aqui. Yes. Tem um bônus lá dentro. O segredo desse jogo é você combinar todas as uh -huh. skills, entendeu? Yes. Yes? Phew. Always ready. Aqui a gente vai usar a garrafa. Yes? Yes? Okay. Moi? Pronto, agora eu tô com o uniforme do comandante. Teoricamente já poderia mandar todo mundo pra casa. It's done. Tell me. Okay. What? Let's go. Tell me. Caramba, olha quanta gente aqui. drawings there. Okay. What? Mais um bônus e um explosivo. Done. It's done. Très bien. Uh-huh. Yes? huh? What? uh Yes, sir. We're waiting. Phew. Yes? <laughs> okay. Pronto. Via livre. Phew. Oui. Ok. Agora peguei o uniforme mais da hora do jogo. Agora o espião bota medo em todo mundo. E ó, o cara aí, tá o que tá fazendo aí? <laughs> não ouviu explosão, não? Yes? Ah, tudo bem, só explodiu uma bomba na minha orelha. What? Tell me. What? Aha. Oui. Já chegamos nas baterias antiaéreas. All mine. Tell me. Achtung. Yes? Abre o baú. Moi? Yes? Opa! Bazuca e granada! Yes. Sapador vai gostar disso. Oui. Yes. Hum. Ei, hey, você! Pra lá! Pronto. Yes. Yes. Tell me. going there. Vamos lá, whisky! Yes. Good choice, Colonel. Going. Haha, moleque. Pronto. What? Mais bombas e mais bônus. Showtime! Yes? What? Ui. Opa, mais uma bazuca. Ui. <laughs> Vou eliminar esse aqui que a gente vai precisar voltar aqui para destruir as baterias antiaéreas. Going there. Pronto. Via livre. Agora passar todos os itens pro sapador. Let's go. Ok? Phew. Yes. Tell me. Aha. Uh -huh. It's done. What? Uh-huh. Yes, always ready. Vamos lá, whisky. Oui. Huh? now. E agora uma dica, você pode passar todas as facas pro Marine. On the case. I'm going. Pronto, agora já tem quatro facas. I'm ready. Isso permite fazer essa jogada aqui, ó. Righto. Uhum. E toma! haben Kameraden erwischt! Ahá! Ahá! I'm going! Vamos lá. I'm going. E agora o sniper. Toma! E... Uhum. Toma! Pronto! Haha, via livre! Yeah. É. I'm ready. Não esquece de pegar a chave. A chave tá com o sargento. Ok. Pronto. Yes, sir. Esse aqui é o hangar de armamentos. No. Mais bônus e mais explosivo. Aham. Uh -huh. Hmm. That's it. Muito bem, plantando a bomba. No problem. What? Ah, corre, corre. Se manda daqui. Arthur yourself me. Ok. Obliterar! Phew. <laughs> Yeah. okay. No problem. Toma! Segura essa! Phew. Toma! Okay. <laughs> okay. Vamos lá, vamos lá! No problem. Let's go! No problem. Yes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que aqui tem uma bateria antiaérea. Ok. Me se daí. né? E obliterar! Ela quer Isso mesmo! Yes! Pronto, uma bateria já foi. Ok. Agora faltam essas duas aqui. I was trained for this. E aqui vai mais uma dica. Você não precisa necessariamente levar o sapador. Yes. It's done. Você pode usar o espião para colocar a bomba. Observe. Yes. Você vem aqui no inventário e joga a bomba fora. Done. Olha só. We. Ok. E... Toma! That's it. Agora a bazuca. Ah, moleque! Agora eu quero ver! Quem vem, quem vem, quem vem? Toma! Always, Abadi. Aham. Ah, moleque! Yes? Vambora, vamos sair daqui! Aham. Bora, bora, bora, bora, bora! Move it, guys! Let's go! Subindo! Oui. Ok. Oui. I'm alert, sir. Come on, Pronto, já estão todos reunidos. Delicate work. Yes. Agora de missão secundária só falta... We. Destruir o tanque de combustível. Agora a gente precisa encontrar outra bomba. Finished. Panzer. Opa, outra bomba aqui. E mais uma faca. Rapaz, quanta faca, hein? Nem precisa disso tudo de faca. I would not know how. All Might. Ha! Ah. <laughs> oui, messieurs. Oui. E novamente. É só colocar a bomba aqui. Oui. E ficar uma distância segura. Ok. Agora é só ficar uma distância segura. E... Très bien. De novo! Obliterar! At your service. Oui. Oui, messieurs. I'm ready. Vamos invadir! Agreed. Righto. Yeah. É? Yeah. É. Oui. Muito bem. Estamos dentro. We're waiting. Agora a gente distrai esse cara aqui. E On vamos way, Os prisioneiros estão aqui dentro. Let's go. Yes. Agora a gente se livra desse cara aqui. Opa, o Lupin ficou pra trás. Ok. Aham. Uh -huh. Going there. Hã? Huh? Ok. Se você não quiser usar a chave, você pode fazer isso aqui, ó. <laughs> Go! você pode explodir a porta. Oh, thank you. We were thinking you'd given up the search. We have to rescue our captain. Always ready. Até eu descobrir onde estava a chave, eu, eu passava essa missão assim. Go! Understood. Yeah. E agora precisaremos resgatar o capitão. Good. Moi, oui. Yes. Mas primeiro vamos entrar aqui, que aqui tem dois bônus. What? Dame. Oui. oui. Oui. <laughs> Oui, messieurs. Oui. Agora só falta nos livrar desses aqui. Sei, Bien. Espero que ele não veja o na verde. Meia volta. Oui. Toma. Yeah. Toma. Ahá. Yes. Tell me. E agora? Righto. Todos pra fora. Vamos lá. Os prisioneiros já podem sair. Yes, Yeah. Tell me. Falta só o capitão. We're on our way. Going there. E o último bônus. Beleza, olha o capitão aí. Ui. Abrindo a cela sem levantar suspeita nenhuma. <laughs> Aha. Thank God. I hope the Nazis didn't dismantle my submarine. Ah, you've stolen the Enigma machine. Now we must get the codes for it. They're in the next room. Well, Yes. Problema resolvido. All mine. Vamos lá, pega os documentos. E abre o portal. <laughs> Agora é só entrar no submarino. Oui. Ok. at your service. Vamos lá, capitão! Let's go! Moi? Okay. Delicate work. We're ready. Right now. Okay. Yeah. Tell me. Yes, sir. Ui. <laughs> Endiaberto. Let's go. What? Essa aqui não é a versão remasterizada, essa aqui é a versão original. Se você quiser comparar as versões, é só clicar aqui no card, vou deixar o vídeo Ale. que também já foi jogado. delicate work. Isso é um trabalho para um sapador! Okay. No problem. Todos para dentro! Yes, sir. Aham. Uh -huh. E... Toma! yes, sir. <laughs> We're ready. What? Huh? Let's. Uh-huh. Right out. Okay. What? É isso aí, conseguimos! obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! Dispensa